在周一的部分，我们会迎接的是当月的月煞天行日。那么在这一天呢，要特别注意一下呢，就是在当天，呃，是不宜呃，针对跟他人呢有过多的纷争哦，因为呢这两个星数呢会强化口角的部分。那么同时呢，在这一天呢，也要务必请大家要多加注意健康方面哦。 尤其是本身就有一点点隐隐约约感到不太舒服，或者是免疫力下降的朋友们，更要注意健康，很有可能亮起黄灯哦。那么在当天，同时呢，也逢到了误拆照的日子，所以针对厨房的部分是不建议动工的。那当天适合的事项呢，有哪些呢？除了可以开光嫁娶，还有我们可以安机械、入宅、安香。 还有立卷跟交易之外，同时也是一个很适合可以整复以及调整经络理气的日子哦。再来，让我们来看一下，就是针对周二这一天，我们会迎接的是朱星盖照的日子。那么在当天呢，我们逢到了这个天一星宿入宫，因此在这一天是很适合针对，如果你有一些很长久的这个疑难杂症的这种病痛，我们可以在当天去治病。 很有机会可以碰到良医，可以针对你的症状去对症下药哦。那么除了这个之外，在当天也是很适宜可以新宫动土、入宅、婚姻，基本上在这一个日子是属于百事吉用的。再来就是针对周三这一天，我们会迎接的是勿探病的日子。那么老师这边要提醒一下，勿探病代表是不要去探望。 生病的对象，我们可以择其他的日子再去，但是你还是可以去看医生的，所以这是两码事，请大家不要混淆。那么在这一天呢，主要是因为我们逢到了温入这个星数的影响，所以去探病的话，比较容易会受到这个病气或者是煞气对冲。 所以呢，会建议大家一定要回避选择其他的日子再去探病哦。那么再来就是针对在当天同时也逢到了天罡日，所以呢要特别提醒本命有犯魁罡的朋友们，尽量不要吃牛肉跟相关的加工食品，才能够守住你原有的好运气。在这一天要特别提醒一下，针对属兔子的朋友，容易受到咸池星宿的影响。 所以要小心周边的烂桃花，或者是呢有异性呢总是呢百般的对你献殷勤，可是他却有可能是为了特定的目的而靠近你哦。所以请一定要慎防谨慎的应对。那么在当天很适合针对，如果长期有在看中医的朋友们，不妨可以透过针灸这个方式呢来达到加强的治疗效果。 在这一天，同时也很适合嫁娶以及会亲友，不妨可以跟你的亲朋好友们约起来，在当天呢，可以一起吃顿饭，聊聊心事哦。再来就是针对周四这一天，我们会迎接的是受死日。光看这个名称呢，大家一定知道，基本上就是仪事少取，啊，能够呢不要在这当天呢做什么大事呢。 小事呢，都不要在当天去做进行，就让它平平淡淡的度过喽。再来就是针对周五这一天，我们会迎接的是游货日。那么在当天呢，这个游货呢会特别针对属狗的朋友们会有强化的影响，因为属狗的朋友当天同时也会受到白虎星宿的干扰之下，所以在出入的平安。 这个部分，请务必要多加注意。还有要提防女性的小人哦。那么在这一天呢，天温这个星数呢会被放大，所以要特别注意一下。如果你是在户外，请注意你的防疫措施一定要做好做满哦，才不会很容易莫名的呢被他人传染到一些疾病。那么再来就是在这一天是很适合扫射的。 所以，针对居家环境或者是办公环境，不妨就在这一天做个大消毒，然后好好的整理一下回收的物品吧。这一天同时也很大力，针对先人的部分，可以安排进塔跟安葬。 再来就是针对周六这一天，我们会迎接的是月见土府的日子，因此在这一天呢，除了不建议翻动土壤，还有包括如果您家中有花园花圃的朋友们，这个土壤切记就是不要去翻动哦。那么在当天也逢到了月行的一个影响之下，要特别注意，比较容易引起一些不必要的纠纷口舌，而且在当天也是不利人送相关的，尽量在。 跟他人在对话或者是沟通协调的部分呢，不要太过坚持己见，在当天是比较适合以聆听的方式去应对所有的事项。而在这一天是不宜开光开运物品的，请大家要再注意一下。最后，我们来看一下，就是针对周日这一天，我们会迎接的是下玄，那么它的时间呢，会是在凌晨。 清晨的五点五十三分哦，所以呢，在这一天呢，我们可以做些什么事情呢？基本上呢，在这一天呢，老师会建议哦，因为一般我们会利用这个时刻来去做祈福哦。可是因为，在当天我们逢到了血祭的心数来影响，所以能做的呢，就是捐血来。 化掉当年度有血刃的朋友，譬如说，尤其针对这三个生肖，属猴子的朋友犯到了血刃，属马的朋友逢到了飞刃，还有属老鼠的朋友，在今年是有羊刃的一个影响。那么，你可以借由这一天呢，比如说，我们去煎血或是洗牙呢，来让这个血光呢，可以淡化化小。 那再来就是在当天呢，是不宜针灸、穿耳洞，好，还有那处的，请大家要特别注意一下。那么以上呢是针对当周的重要日课吉凶，再让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先第三名呢是属鸡的朋友，第二名是属猴子的朋友。 而第一名呢是属马的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中这三个生肖的朋友，你们的工作态度上是相当的沉着并且冷静，所以在这个礼拜你们在工作上是非常容易会有很突出的表现。尤其在工作上，如果是要很常去经手处理 data 资料啊、数据等的朋友们呢，你们呢因为。 相当的务实，而且呢，非常的 precise，又很 detail，所以在各方面的评估上呢，会更加的精准到位。不妨好好的利用这个时期呢，可以大量的处理这些资料跟资讯哦。再来，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周又有什么需要留意的地方。首先，第一个生肖是针对属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友在当周是属于需要保持积极的一周，那这也代表是如果我们在这个礼拜呢遇到了好的事情，也切记不要得意忘形；如果碰到了困难，也千万不要气馁哦。只要你保持着很积极的心态，就可以顺利的扭转你的局势。老师要提醒属老鼠的朋友们。 你们在这个礼拜比较容易会犯一些很粗心甚至很低级的错误哦，所以呢，务必对文字、数据上的处理上要特别的小心应对。那么在当中，如果你跟朋友去倾诉工作上的一些不愉快啊，或者是问题呢，你可以得到他们的安慰、鼓励，甚至可以得到一些解决的方案，那那可以提升你的自信。 所以会建议在这个礼拜千万不要独自承受，可以多找一个人去倾诉哦。那么在人和方面呢，在这个礼拜你任何小小的一些付出跟互动，都可以很顺利的让对方感受到，而且可以让这段干关系呢更加的开心，并且呢双方都会相当的满足。那么在当中呢，属老鼠的朋友。 我们的开运花呢是西洋为。那么西洋为其实它是一个生命力相当强盛的植物，它长得相当相当的缓慢哦，但是呢却活得非常的长久，就好比我们哲学家他在品细细的品味人生一般，所以呢它的这个祝福之下就代表的是 meditation，也就是冥想的意思。 那么，在当中收到这个花祝福的属老鼠的朋友们，你们在个性上呢，就相对的会是比较文静，比较想要沉浸在自己的冥想当中，或者是呢，在自己的脑海中的小宇宙里面。但是，只要能够跟你顺利的打开话匣子，他们就会觉得哇，你真的是懂好多，而且呢，话题非常的丰富且不会重复。 可以很轻易的打动这个听者的这个心哦，所以如果你在跟另外一半，或者是说，呃，追求的对象在独处的时候，请切记不要只顾自的想自己的事情，而忽略对方，不妨打开话匣子哦。再来下一个生肖呢，是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于会逢到外在压力的一周。 那么，在我们进行之前呢，要先提醒一下属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，要留意的天数是有两天的，是周三以及周日。那么，针对属牛的朋友呢，在当中我们会逢到外在压力哦，所以在这个礼拜呢，只要你是经手任何的正经事，尤其是跟工作哦或者是跟私人领域相关的事情哦，建议你都不要用那种很。 随意的心态一定要收起那种玩乐的心，要切回那种比较谨慎，比如说要有带一点紧迫感的这种呃模式，才能够让事情呢比较顺利的完成。而在这个礼拜呢，属牛的朋友，我们在人际上会遇到一些比较意想不到的挫折，所以你在身心上呢可能会感到有那么一点点痛苦。 但是如果你愿意呢，很直球的方式去面对眼前的这些问题哦，那么你就很容易可以在这个礼拜结束之前，有望可以恢复原来的人际的秩序。好，那么再来就是在当中你在工作方面呢，呃，跟生活方面呢，看似虽然是相当的活跃的，可是其实呢是处处隐藏一些危机哦。那这些危机就是呢，请不要把这个。 活呢是帮着别人呢，就是忙翻的状态。希望你们呢不要小心哦，不要被别人给利用咯。那么在当中呢，属牛的朋友要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周六。那么针对属牛的朋友，我们在当周的开运花呢是知根草。那么古时候呢有许多耐人寻味的一些。 花朵的这个占卜术哦，那么比如说呢，在那种呃乡村啊、乡下的小女生啊、小姑娘，她们就会把这个花呢，好，枝根草呢，藏在那个围裙下面，然后她们就会想说：，哎，到底哪一朵花是会先开？然后先开的话呢，就可以代表的是我会跟哪一个对应的对象可以有结婚的这个倾向，但是呢？ 通常呢，在这个银花的祝福跟影响之下呢，它也会意味着是说，你在这个礼拜，不管你看任何的对象，你都比较有那种强烈的欲望，是以结婚为前提，呃，以组织一个家庭，以有愿景的方式去面对这个感情。你没有办法很轻易的去享受恋爱的感觉，你会想的比较现实面，你会想的比较远一点。那当然这个。 其实呢是没有对错的，而是两个人必须要在同一个呃频道上，你们才能够真的会有共鸣的，才有可能会往下走下去。所以在这个礼拜呢，针对属牛的朋友，如果你是很年轻的朋友，你就要很留意的是，你会不会想的太轻易了，然后呢就让自己很容易陷入早婚的状况。那么在这个礼拜呢，也比较容易呢把你的对象呢是给呃 focus 在。 比如说青梅竹马，或者是呢，呃，你的这个兄弟姐妹他们的同学，因为你会觉得是这种，呃，比较亲近可以观察的对象呢，才是值得信赖的。那么，我会建议呢，我们还是要把眼光放得远一点。当你提升自己到什么样的位置，你就可以遇到更适合你或是更理想的对象哦。好，那么再来呢，下一个生肖是针对属老虎的朋友。 属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢是属于深思熟虑的一周。这也意味的是，我们在这个礼拜会有机会呢去接触到新的工作，但是面对新的工作的环境，或者是一些新的配合的伙伴的时候，你就很难专心或是专注在应该要执行的东西上面。所以这个时候会建议你们，不如把这个心思放在拓展你的专业领域上面，也就是你回归到。 自己独立思考的一个界面上面，那么在当中呢，会有很大的机会，你会碰到一些比较好的投资机会，可能都是来自于他人给予你的一些突破点哦。但是呢，在这个时间点呢，虽然你想要去进行，也要记得不宜操之过急，也就是我们的杠杆不宜放太大哦。那这样子呢，你透过深思熟虑呢，评估之后再去下。 你的这个交易才会有完全的胜算。那么另外呢，在这个礼拜呢，你们也比较会有机会在一些公共的场合里面哦，或然后去巧遇一些蛮不错的桃花，但是并不见得每一朵花都要桃花朵朵开，我们可以慎选哦。所以如果你是属于单身的朋友们呢，请好好的把握这个时机；然后有对象的朋友们呢，则要注意。 呃，这个可能会衍生让你的伴侣有吃醋的一个隐忧在。那么在当周呢，属老虎的朋友，我们要留意的天数有一天是周五。那么再来就是针对属老虎的朋友，我们在当周的开运花呢是雪片莲。那么雪片莲它在欧洲呢是被当做代表是春天来临的花朵，因为当它在这个牧草地上整片盛开的时候，就很像在表现。 大地迎春的喜悦哦，所以这个雪片莲呢，它的祝福呢，也代表的是属老虎的朋友们，你们会迎接这种新生的感觉。甚至如果你是刚结束一段感情，或者是你准备要进入一个下一段感情，它都代表是重新 refresh 的一个开始。那说到他祝福的话呢，也代表是你会比较想要拟定新的目标，也有可能你针对呃对象。 的这个条件呢，你也会刷新一波，而且你会很努力的去实现，能够去找到这样子的一个对象。那么，如果你已经逢到了这样的一个恋人的时候，你会对他更加的尽心尽力，会甚至呢想要完美无缺的把你的爱情呢整个奉献给对方哦。可是，如果对方没有给你等值的一个回报的时候， 你很有可能会有这种心理上的落差感，所以这个部分还是请大家要拿捏一下，不要一次就全部都释放出去哦。好，再来呢，下一个生肖呢是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于善用分析的一周，那这也意味的是呢，我们如果呢有现有的工作是需要变通的。 那么，请你不要呢一昧的走老路，因为它其实是很浪费时间，也很浪费你的精神。为什么不试试看去走一些捷径呢？有一些 shortcut 其实是有助于可以让你在你的脑筋一片混沌的时候，你就可以很呃快的呢得到你要的结果。那么再来就是，如果你不愿意走这样的方式，不愿意走。 捷径，你还是想用很传统的方式去处理事情的时候，那么我会建议你不要在你脑袋一片混乱的时候去处理，不妨把它搁置到隔天，那么也会比你当天硬要去处理还要来的有效率。那么在当中呢，属兔子的朋友，你们的桃花运其实还不错，会蛮有机会收到爱那爱慕你的对象呢发来的电波攻击哦，所以呢，呃，要特别注意就是。 如果你对人有意无意之间呢，就有这种拖泥带水，然后感情呢就是讲的不清不楚的状况呢，就很容易会让对方误会哦。所以这个部分，请要先把这个分析也运用在感情这一块，来分析什么才是你适合的对象，谁是你需要再进一步这个沟通或者是理解的对象。那么在这个礼拜，如果你是跟 呃，他人呢有邀约要见面，或者是工作上有场合是需要呃会面的，那么请务必注意，一定要提前出门，提前安排你的行程哦，留一些预留的空间，因为在这个礼拜比较容易会有一些意外的呃因素干扰，而导致你很有大的机会会面临迟到这个状况，所以请务必要多加的留意一下。 那么在当周我们要留意的天数，有一天是周六。而针对属兔子的朋友，我们在当周的开运花呢是萝卜花。那这个植物它的别名呢又叫做黄昏之花，主要是因为它在白天的时候它是不会散播任何的味道的，到了傍晚的时候它才会有发出一一股这种扑鼻的香味哦。那这个芬芳基本上呢都好像。 到了傍晚时刻才会散发出来，所以在他的祝福之下呢，也就代表的是黄昏。而这种状况呢，也意味的是，如果你是年纪比较呃年长的朋友们，那你可能就会想要谈一场黄昏之恋。那再来就是呢，也代表是你在因为白天跟晚上的。 表现是不太一样的，所以你给他人的感受呢，就比较容易会有这种模拟两可的一个状态，会让他觉得是说，好像你没有办法拿定主意，到底要不要进入感情，然后整个关系呢，就好像很中立，就是，呃，我喜欢，我不讨厌你，但是我没有特别喜欢你，那这样子到底是一个 signal 还是是一个呃 refusal？ 对方没有办法去确认你这个是讯号呢，到底是可以进攻还是呢要保守啊？所以相对的你在感情方面呢，如果你想要稳定持久、细水长流的话，也请你好好的表达出来，这样对方才不会觉得是说没办法拿捏清楚你们的互动模式应该往怎么样的方式去经营哦。再来下一个生肖呢，是针对属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于很有主见的一周哦。尤其是针对你自己负责的工作，你会相当的有把握，所以你会很想要提出一些合理的建议。那通常呢，都也可以一致的获到大家一致的认同哦。那么在当周，老师会建议你们要尽量保持心情的愉悦度哦。那这样的话呢，你会把整个世界呢。 呃，都看起来都好像变得相当的美好，也会对于你呢，呃，如果在这个礼拜呢要去涉略一些团体活动啊，或者是会议啊，或者是研讨会的时候，反正只要是跟很多人互动的时候呢，你就比较会有这个积极的心态去跟他人去做社交，那也可以有更大的机会去迎来更多的机缘哦。 甚至在这个礼拜，就算是你过去看不顺眼的，好，比如说很像欢喜冤家的对象，也很容易在当周的互动当中，甚至是吵闹当中呢，会建立一些比较另类的情感哦。所以呢，其实都不用太过的，就是把事情呢，呃，把它说死，或者是把它想的呃太过复杂。 那么在当中呢，我们要留意的天数有一天是周日，而在这个礼拜呢，针对属龙的朋友，我们的开运花呢是树蘑菇。那么它是属圆竹科的，呃，所以它跟普通的蘑菇呢是不一样的哦。因为当它被手触摸，或者是这个树蘑菇它受伤的时候，它就会从白色变成土黄色。 所以也意味的是，这个植物它的特质是相当的敏感，而且相当的神经质的。所以呢，在这个礼拜也意味的是，受到他祝福的属龙的朋友，你们就比较容易玻璃心了。你们比较，呃，心思会纤细一些，很容易受伤，甚至呢会让另外一半觉得跟你相处上有点紧张，因为有点神经质哦。 那么，在这个礼拜，你们对于要主动这件事情是非常胆怯的，因为你们很害怕自己受到受伤。但是，只要你愿意下定决心，然后去努力的话，那你就会发现一个全新的自我，而且关系也会变得非常的和谐哦。再来，下一个生肖呢，是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于干劲十足的一周。 那在当中呢，你们的情绪是相当容易高涨的一个状况哦。呃，比如说，如果你是很喜欢说笑话的朋友们啊，那么你们的这个幽默诙谐的这一面就很容易凸显出来。那更适合的是，如果你是属于在团队里面，呃，这个工作的朋友们呢，那么你们更能够顺利的活跃整个办公室的磁场跟气氛。 很容易的可以顺势带动大家对工作的这种积极以及热情哦。所以呢，在这个时候呢，要特别提醒你，虽然呢，大部分的人是很愿意接受你这样的一个模式，但是呢，在同事当中，偏偏就是会有一些人特别特别的敏感。所以呢，你有一些玩笑话呢，也需要适度，不能够太过火。 以免呢，在不自觉的状况下伤害到别人。那再来就是在当中呢，如果你对别人有任何的要求，老师会建议你们呢，可以避开要注意的天数之外的日子再提出来，这样子你就会有很大的机会可以得到满意的答复哦。 那么在当中，我们要注意的日子又是哪几天呢？是周五，所以除了周五之外，都是很适合让你提出 proposal 或者是意见、想法的时刻。那么再来呢，针对属蛇的朋友，我们在当周的开运花呢是苹果花。那么苹果花它其实呢是呈现白色的喇叭状，而且是相当的漂亮哦。那么它是有点类似像西洋花的果实，所以呢。 通常你看到一眼的时候，你就很忍不住会想要去食用它，但是其实要注意，这就是它的陷阱，因为它这个特质呢，是为了要吸引别的虫类啊、昆虫来接近它，或是接让人类呢去触碰它，因为它全身其实都是有毒的，所以呢，这个苹果花的祝福之下，也代表的是陷阱。 那么在当中呢，逢到他的祝福的属蛇的朋友呢，就会让人家有一种外表看起来是相当的忠厚老实，可是实际上呢，你很容易会给人家有一种反差感，就是实际上认识你之后就觉得你好像呃比想象中的更要干练，或者是更会精于计算，甚至呢以为你很温柔婉约，可是结果其实是个小辣椒，非常的泼辣，嘴巴相当的毒哦。 所以，太过接近你的人呢，就会觉得在这个礼拜很容易会被你的言语，或者是在互动上的时候，感觉被你刺伤。那么，不要以为你这样的一个模式是很有趣的，请你要善待对方，尤其是你好不容易才这个吸引到的对象啊。所以，这个部分是要特别提醒啊，属蛇的朋友们在感情方面的一这个。 一来一往的这个互动上要格加的留意。那么再来呢，下一个生肖呢是针对属马的朋友。那么属马的朋友呢，在这个礼拜呢是属于有条不紊的一周。那么在当中呢，呃，如果你是已经已婚的有家室的朋友们呢，是相当适合呢多抽一点时间去陪另外一半，或者是呃。 陪孩子出游走一走哦，那么因为呢，一家人呢，呃，大家一起出游呢，呃，就算是负担，你也会觉得是幸福的，因为会觉得是甜蜜的。那么如果你是未婚的朋友们也没有关系，在这个礼拜是非常适合主动出击去邀约一些你有意识的对象去相处。那么在工作方面呢，你在当中呢，呃，大部分的时候都可以很。 有条有数的方式呢，去，呃，按照计划去进行好，所以呢，你可以跟各个部门呢，好好的去做沟通跟运作，因为在这个礼拜呢，多一点的沟通都可以让整体的运作呢更加的顺利，所以呢，整体来看呢。 对于属马的朋友，你们在当中呢是属于脾胃顺心如意的一周，所以在这个礼拜你们是没有需要留意的天数的。而在当中呢，我们的开运花呢是侧柏，那么侧柏的英文名呢就是生命之树 （Origin）。啊，那么在以前呢，在对神上供的时候呢，他们会焚烧这个侧柏，主要是因为他们认为这个代表是跟生命的根源呢。 呃，是有很深的一个渊源，所以去呃焚烧它的时候，就认为就可以召唤到天地的一个感应。所以呢，在他的祝福之下，也代表了是属马的朋友呢，在这个礼拜你喜欢很深远的哲学思考，甚至人家可能都会觉得你是逻辑系的，因为你在看待很多事情的时候，你会非常的理智而且专注哦。 但是呢，如果你要谈感情的时候呢，你就很容易会有一个一百八十度的转变，因为对方会很容易沉浸在你的热情里面。但是其实你的个性其实很两面的，好，但是这也是你的一个魅力所在哦。好，再来下一个生肖呢，是我们属羊的朋友。属羊的朋友呢，在本周呢是属于不太表露的一周。 那么在这个礼拜呢，你们比较容易凡事都往心里去哦，就连跟你们最亲近的人呢，都很难知道你最真实的想法。所以老师会建议属羊的朋友们呢，你们呢在这个礼拜尽量要适时的去倾诉，然后才能够好好的去释放跟放下心中的不悦。那么再来呢，在这个礼拜，其实大部分的时候你们都是相当的自信满满的。 所以你对于你要布局的理财的方式，你会也会相当的满意哦。那么在当周其实是属于蛮衣食无忧的一个状态。那我们在工作方面呢，也会特别容易非常的卖力哦。即便你要加班呐，你都会，或者是要出差，你都会非常的乐意哦。唯一呢，就是要提醒你们的。 在这个礼拜，也许你的能力也会有所提高，但是呢，你在这个礼拜稍微有一点美中不足的，就是你缺乏了贵人运哦。所以呢，你在内心呢就比较容易会有一种我怎么老是受制于人的这种感觉哦。那个性上呢，就比较容易会引起有这种叛逆的想法出来。所以在这个礼拜呢，如果你跟人有这种 呃，硬碰硬的状况，请记得不要让自己受到压迫，不然你很容易就会起这种反抗之心，就会说了一堆不该说或是不适宜的话出来。所以在这个礼拜，这个是我们要留意的地方。那么在当周呢，我们要注意的天数有一天是周一。那么针对属羊的朋友，我们在当周的开运花呢是大型的三色堇。 那么它呢是属于一种具爬蔓性质的植物哦，高呢可以大约到三公尺这么长，所以以爬蔓的形态呢，它可以攀住任何一种物体哦，然后呢就会非常的成长，然后茁壮起来。那么这也意味着是，被它依附的物体呢，就会被它给很紧紧的给缠绕住。 所以呢，在他的祝福之下，就代表的是束缚。那受到他祝福的属羊的朋友们呢，在这个礼拜，你在关系上面呢，就相对的会有很强的一个占有欲哦。那不管是针对工作，或者是针对感情呢，你都会觉得，呃，不不想要被别人剥夺你的这个优势感或者是成就感。那么在这个礼拜，呃。 不管是朋友或是爱人呢，你都想要都是占为己有的状况，所以呢，这种过度的这种束缚的方式呢，在当中是比较容易会呈现反效果，所以要特别注意，不要让它反扑哦。要明白它的缺点，然后适时的反省改进，那这样子呢，你才可以在关系当中呢，重新调整跟跟对方互动哦。 再来下一个生肖呢，是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在当周呢是属于放手一搏的一周。那么，如果我们想要在当周去执行很多事情的时候，请记得老师的奉劝，我们必须要先预先计划。那么这样子才可以避开很多诸多的不顺跟突发的状况。那在这个礼拜，如果我们有要参加一些聚会的时候啊，如你有想要表达的话， 请你一定要在脑海中先过滤后，然后呃情绪不要过度的酝酿，就这样子的方式再说出口，这样才不至于呢会说错话或是表错情而让人家不愉快或者是感到尴尬。那么再来呢，就是在当中呢，其实对你们而言是一个相当大好的时机哦。 所以呢，以计划中的工作呢，我会建议你也不用太过的保守，我们可以呢放手一搏，因为这样子反而可能会造成一股这个士气呢，来推动你所想要进行的计划。那再来呢，如果你太过保守的话呢，也比较容易会让你在当周的一个处事态度呢，进入比较。 被动的模式啊，所以尽量呢，我们可以以比较呃开放式的方式呢去应对当周的事项。那么在当周，我们的运势相对的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是百日菊。那么在热情的中南美洲呢，它其实就是这个百日菊的原产地哦。 而事实上，像里约他们在每年都会举办他的嘉年华，里面都会把很大量的这个百里草抛向正在游行的民众的手上，所以呢，他的这个祝福之下就代表的是兴奋。那么在这一天，哦，也就是在这个礼拜哦，受到这个百里百日菊祝福的朋友们呢，总是可以让人家感受到，呃。 这个 excitement 会让人家觉得非常的兴奋，然后呢，会觉得你非常的活泼，很好相处，总共能够让人家看到你这个热情洋溢的一面。因此呢，在这个礼拜，你会非常喜欢让自己呢，可以出现在这种很热闹的场合，而这个气氛呢，也很容易渲染好，然后影响到大家。不过呢，在感情方面的时候呢， 就不是那么的适宜了，因为呢，在这个里这样的一个影响之下，就会容易造成这种反差，也就是情绪化的一个特质。那虽然它并不是一个很大的问题，但是呢，就很容易造成这个恋情的温度呢，会有这个呃一一个消坡的状况，或者是有这种大起大落的一个状态，那导致呢，就会觉得好像没有办法一直很持久、持续的一个状态。 所以，请你们呢还是要适当的拿捏一下哦。那么再来呢，下一个生肖是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于感性凸显的一周。在当中呢，你们的人际关系是相当的良好的，异性缘也是相当佳的。那如果你敢大胆的去表白的话，是非常有机会可以获得美好的爱情。 那最主要是因为对方他可以在当中呢，从你的身上呢感觉到对未来是充满信心的，所以呢，对方就比较容易会点头。那在当中你们的财运呢，其实也是蛮不错的，跟大部分的人呢在合作关系上面的也都蛮愉快的，所以不妨呢可以积极的去争取获得更多的一些案子啊，来让你有更多的赢得赚钱或者是奖金的机会。 那在工作的部分呢，呃，不建议你们单独作业哦，尽量呢可以跟多个的同事一同配合，然后透过很好的这个沟通跟协调，来让你们的工作进展更加顺利。所以老师也会建议呢，在当中呢，请你务必要多积极的耕耘跟同事的这个关系哦。 这样子，你的事业能量呢也会相对的更加的强盛一些，也同时呢可以就是多线的处理更多的事情。那么在当中我们要留意的天数，有一天是周一。而针对属鸡的朋友，我们在当周的开运花呢是拜占庭番红花。那这种花它被选来献给饱受威胁却不改变信仰，好，最后惨遭火刑的这个。 库克族人哦，所以呢，他的这个祝福之下，也代表的是属鸡的朋友们总能够让人家感受到很刚直的那一面，呃，非常的要强好胜哦，相当的正直，而且你会非常忠于自己的信念。所以要特别注意的就是，有没有可能因为这样的一个状况之下，你会得理不饶人，甚至就比较容易会有这种。 刀子口豆腐心的状况，而跟异性发生了冲突，所以在恋爱方面呢，你会忘记其实你要懂得妥协，因为你面对的是一个谈感情的对象，而不是谈工作的对象。那么在这个礼拜呢，你会很想要去追踪或者是追求这个爱情哦，但是呢，为了找到这个真正能够理解你自己的意中人哦。 你就很容易让别人呢有这种呃多情的这种感觉。那么在这个时候，请你务必呢要好好的解释一下哦。再来下一个生肖呢，是针对属狗的朋友。属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于一起争执的一周。那么在这个礼拜呢，许多东西很有可能都会堆积在一起，所以会让你觉得有一点难以去突破的状态哦。但切记呢。 欲速则不达啊，所以过于心急，反而会让你们在这周容易误入雷区，或者是做出不适当的判断。那老师会建议收购的朋友，我们在这个周呢，因为比较容易会有一些额外的应酬需要去处理哦，所以你会觉得呢，经济方面会比较吃紧一点，因为这些开销呢，都是属于额外的支出。 那建议你们在这个礼拜呢，呃，要记得，如果它是必须的，那么我们也不要呃太往不好的方向去想。那再来，在这个礼拜，如果你可以多一点的时候呢，在同事或者是上司的眼前呢，展现你很愿意吃苦的这种工作的精神，会很容易任劳任怨的这种状况，就很容易博取他人的好感。 那么这样在工作中呢，也比较容易会得到不错的推荐的机会哦。所以呢，的亲们呢，可以好好的把握，好去表现自己。但是呢，当你有很多的工作机会出来的时候，也切记，呃，可以跟他人呢一起共享。但切记也不要让他人觉得你都只有挑好的果实吃，然后把不好的留给别人哦。也要适当的呢。 呃，因材所用，那这样子大家也会非常的感激你哦。那么在当周我们要留意的天数有两天，除了周一之外呢，还有周三。而针对属狗的朋友，我们在当周的开运花呢是杏树。那么杏树它大约在八月左右呢，就会结这个黄色的果实。 样子呢会有一点像李子，味道相当的不错哦，做成果酱也是相当好吃的。所以呢，它的祝福之下就代表的是结食。所以属狗的朋友呢，在当中呢受到他祝福的时候，就会让人家觉得你是非常的 educator，你呃让人家觉得非常的知书达理，人品上呢有这种落落大方的感觉哦。而且只要遇到愿意。 欣赏你这种特质的朋友呢，就很容易可以走入步入家庭的模式，所以不妨呢，好好的展现出自己的这方面的特质哦。最后，我们来看的是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于情绪不稳的一周哦。而这个礼拜，因为你们特别容易激动，所以老师会建议我们要。 少去参与这种多人会议啊，或者是讨论哦，避免引起一些呃争端，然后最后会落到这种难以收拾收场的下场。那么跟亲友啊，或者是如果跟朋友之间，如果你们有任何的这种借贷或是金钱上的往来啊，请不要应情哦，要把这个钱呢很分明哦，账要算得清楚，这才可以避免呢。 之后有不必要的麻烦。那有对象的朋友们呢？呃，你们在另外一半面前就很容易发脾气。那么要庆幸的是，至少你们的另外一半呢，呃，是能够体谅的，因为他们也可以理解你。但是针对如果不是你的另外一半的对象，也就是他人的时候。 那么就比较不容易得到体谅了，所以这个时候会建议你要让自己呢，呃，比如说可以达到，呃，情感上的一个平稳的话，找一些可以辅助你的方式。那每个人的辅助方式可能不太一样，有些人可能会有个水球，他就可以这样子捏；有有些人他可能就是喝杯巧克力牛奶就过了。那但是呢，综合来看呢。 会比较建议，是因为我们比较容易会有情绪不稳的时间点，通常会是在当周的下午的时间会进入这样的波长，所以可以的话，不妨建议你们一定要在当周强迫自己要午休午睡一会儿，那这样子就可以避免这个下午呢的这个异常的这个情绪的波动产生哦。那尤其要特别留意的天数呢，有两天，除了周二之外，以及。 就是周四了，这是你特别神经感到崩的一个时间点。那么，针对你们呢，在当周要的开运花呢是白屈菜。那么，白屈菜呢，它一枝茎呢只开一朵美丽的花，而且在太阳照射的时候呢，它才会开花。如果逢到了下雨啊，或者是阴天，这个花呢就会立刻躲起来。 就像非常怕生的这种感觉，所以呢，他的祝福之下也代表是属猪的朋友，你在这个礼拜在人际人和方面是很认生的，那也会非常的怕生，尤其是针对初次见面的陌生人呢，也会显得非常的不自在跟害羞。那但是如果碰到了适合的对象呢，你也会相对的变得非常的积极，所以要特别留意一下在工作上跟。 新的对象交手的时候，或是面对呃初次见面的客户的时候呢，那么你的表现呢，就要尽量的想办法让自己更加的落落大方一些哦。好，以上呢是针对各个生肖的朋友在当周呢所要留意的地方。最后，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名呢是属龙的朋友，第二名呢是属蛇的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中呢，这三个生肖的朋友在感情上啊，你们非常容易可以轻而易举的去吸引异性，所以呢，基本上可以算是桃花纷飞的一周哦。 如果呢，你是已婚者，那你在这个礼拜如果又跟另外一半相处的时间比较少，都只一直顾着拼命的工作，那就不太理想喽。因为呢，就很容易让对方有这种不安的情绪产生。所以在当中记得一定要多花一点时间去陪陪你的另外一半。而在恋爱中的朋友们呢，呃，或者是正在积极的跟 呃，心仪的对象交涉的朋友们哦，记得要多一点的让步，才是维持这段关系和谐呃的好方法哦。好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网的连接预约线上咨询。我是金玲老师，感谢大家本次的收看。 我们下周准时再见喽，拜拜。